Bom, galera, voltamos aqui com Half-Life. Vamos continuar aqui então, indo para o setor D, Administração 3. Não faço a mínima ideia do que isso seja, mas deve ser importante. Para cá a gente não tem nada, tem um bicho ali. Cai um alien ali, a gente tem uma granada. Aqui tá fechado. Vou pegar vidro, vamos ver se dá pra destruir isso aqui. Não. Não dá. Deixa eu passar, por favor. Tá, aqui não tem nada pra mim. Talvez eu precise desse cientista. Vamos ver, vamos apertar esse elevador aqui. Tá, não dá pra apertar também. A gente tem um cientista pendurado ali. Vamos ver se a gente ajuda ele. Well, there goes our grant money. Consegui. Ele tá falando que não pode esperar por muito mais tempo. Caiu. Eu tentei ajudar, mas... Pra cá não tem nada. Tá, não tem como eu sair daqui. Ah, agora a porta abriu. Vamos ver essa aqui. Heavy, é, vamos ver o que, que é. Ah, beleza. Aqui restaura o colete, então. A porta aqui não dá pra abrir. Esse vidro aqui deve ser blindado. Silo D. Em caso de fogo... Quebra... Ah, beleza. A porta tá fechando. Ótimo, isso aqui tá com cara de ser uma bomba. Tá, não é uma bomba. Ativou alguma coisa. Ativou uma metralhadora. não vai ter jeito aqui não. Não quebrei ela. Caramba. Demorou, hein? A gente conseguiu uma arma nova. É, essa aqui é com o botão direito, ela parece que faz alguma coisa, mas... Eu ainda não sei direito o que. Isso aqui é uma bomba. Ai, tem outra aqui. É uma bomba mesmo. tá achando que vai ser fácil assim. Ó, ele tem munição da, da metralhadora. Vamos usar ela um pouco? Vamos ver. Aqui, esse laser aqui deve ativar essas duas armas. vamos continuar aqui. Tem mais duas aqui, ó. Parece que não vai parar de sair bicho daqui. Eu vou ativar isso aqui. Tá, já, já ativei aqui, ó. O que eu tinha pra ativar. Não tem volta. O chão tá molhado, mas não tá dando choque. Nossa, beleza, pera. Show. Se cair aqui, morreu. te viu, hein? Vamos... Eita, matei todo mundo. Tá, não pensei que ia ser tão forte assim. Beleza, peguei mais munição. Rescued at last. Thank God you're here. Beleza, vai me ajudar, cara? ele me atacou. Mais munição. Eu vou subir aqui, né? Don't shoot! I'm with the science team! colete. Aqui. Aí, agora nosso colete está no máximo. Beleza. Vamos lá, cientista, vem comigo. Tá, essa metralhadora aqui não é tão eficiente. Ela é boa de perto. Deixa eu já quebrar isso aqui. E vamos vir pra lá, que é mais fácil. Vamos ver se dá. Eu não tinha visto. De nada. onde eu vou sair aqui. Então, caralho. Eu vou voltar lá, vou pegar mais colete. Pra cá não tem mais nada. Matei dois agora. Três. Eles foram mandados aqui pra salvar a gente ou pra terminar de matar? aqui. Pegar a vida. Aqui não tem nada, tá morta. Ah, a gente já passou por aqui, a gente passou ali embaixo. granada. É, cara, não tá fácil não, hein? Os caras são bem treinados. Mas até que pra um cientista a gente tá indo muito bem. Tudo bem que a gente tem um traje e eles, não, a gente consegue suportar então mais do que eles.